Perdón, no, no hay problema, no pudimos llevar la victoria. No hay problema. Ellos sabían quién era el débil. Pero de esto, de esto se aprende. Y por eso debemos de trabajar más en conjunto. Ellos supieron el momento exacto para acabar con nosotros. Ya lo dijo mi padrino, hoy nos llevamos la derrota Pero vendrán más luchas y ese torneo lo vamos a ganar. 一生が出ましたねなんか今日のメキシコチームやはり今のメキシコを背負って立つ2人だからね本当に動きも素晴らしいしあのなんだろう新日本にも慣れてるし あの正直やりづらかったなっていうのが一番ありますねなんか久々あれました久々のメキシカンっていうのがあったんですけどいやちょっとやりづらかったなっていうのがあったんですけど、まあ、最後はライガーさんとうまく連携でつなげられたんでよかったですねああとはちょっと僕自身あんまり今ちょっと体調がですねシリーズ中ちょっとちょっと練習中怪我をしまして、ね、ちょっといまいち動きが悪いんですけどもね あのライガルさんにうまく葉っぱかけられてね大丈夫だと病は気からだって言うんでねなんとか乗り越えて明日一日休みがあるんで、まあ、次は広島の公式戦でなんとか盛り返していきたいなと思ってますありがとうございましたまあ葉っぱかけたらどうのって言われたけど俺葉っぱかけられたような状況で昨日の試合でちょっとナイス無事にやりましてまあでも明日一日あるんでで次は 広島なんで負けるわけがないし明日きっちり治療してこの勝ちを明日に明後日に続けていきたいんで弱音を吐いたくないしやったこともしょうがないやったことな虎にもそういうふうに言った体調悪い怪我したしも練習する怪我だけど俺たち試合で見せなきゃ意味がないし勝たなきゃ意味がないからきっちり勝ってきますそれしか今もうないですから 立つしかない。